නමුතස්ස භගවතු වරතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමුතස්ස භගවතු වරතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමුතස්ස භගවතු වරතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවාසාවත්තියං විහරති ජේතවනේ අනාත පින්දිකස්ස ආරාමේ තේන කෝපනගමයේන සුරියෝ දේව බුද්ධෝ රාවුණා අසුරින් දේන ගලිතෝ අතකෝ සුරියෝ දේවබුද්ධෝ භගවන්තන් අනුස්සරමානෝ තායන් ඒලායන් මංගතං අපාසී නමෝතේ බුද්ධ වීරත්තු විබ්බමුත්තෝසි සම්ප්‍රදී සංවාද පටිපන්නෝස්මි ලස්සමේ සරණං වවාති අතකෝ භගවා සුරියං දේවපුත්තං ආරබ්බරා පුරින්දං ගාතාය අජ්ජපාසී ගතාගතං අරහං තං සුරියෝ සරණං ගතෝ රාහු සුරියං වමුඤ්ජස්සු බුද්ධා ලෝකානුකම්පකාදීයෝ අන්ධකාරේ තමසී පබංකරෝ වේරෝජනෝ මණ්ඩලී උගතේජෝ මා මාරික්කේ පජං අමරා උපමුංච සූරියං තියදකෝරාහු අසුරින් දෝසුරියං දේව පුත්තං මුංචිත්වා තරමාන රූපෝ යේන වේ පජිත්ති අසුරින් දෝතේන උපසංකමි උපසංකමිත්වා සංවිග්ගෝ රෝම जातो एकमन्तम् अट्टासि एकमन्तम् कृतम् घोराहुम् असुरिन्दम् वेपचित्ति असुरिन्दो गाताय अज्यभासि किन्नु सङ्करमाणो මුංච සී සංවිග්ගරූපෝ ආගම්ම කින්නු බීතෝවතිට්ට සීති අත්තදාමේ පලේ මුද්දා ජීවන්තෝන සුකං ලබේ බුද්ධගාදාභිගීතෝමී නෝජේ මුන්දෙය සූරියම්